je, te laisse euh, te présenter, ce sera peut-être plus simple. merci en tout cas euh, d'avoir accepté notre invitation. Ben non, mais merci à vous, merci à Valérie qui m'avait sollicité pour, euh, pour intervenir dans notre séminaire. suite au bouquin qu'on a sorti avec un collègue de, l'Université de Nice, Doué, sur l'économie écologique. Alors c'était un petit, un petit repère. Mais euh, du coup, comme il a fait une recension de, cet ouvrage-là euh, très gentiment, il m'avait proposé de venir euh, vous présenter le courant de l'économie écologique. donc c'est un peu... Un peu j'ai un peu une double casquette parce qu'à la fois je travaillais sur l'économie écologique en tant que courant scientifique, donc essayer de voir un peu la dynamique de chercheurs, les idées qui émergent, qui sont sélectionnées, celles qui sont reprises, etc. Et puis je travaille aussi en économie écologique, euh, parce que euh, je suis, euh, je contact français de, la Société européenne pour l'économie écologique. alors juste pour, pour aller rapidement, enfin, <coughs> juste pour introduire, ce qu'on peut dire c'est que y a des grands changements dans les années 60-70 de conscience euh, écologique, avec euh, prise de conscience des crises, notamment pesticides, euh, les, les, pollutions globales, le trou dans la couche de zone. C'est aussi au moment où la, courbe de, croissance démographique s'accélère dans les années 60, 70. puis aussi les crises, les crises énergétiques. Et donc ça, ça appelle de nouveau questionnement dans la science économique. Alors je suis désolé, j'ai un quart d'heure, donc du coup je vais être assez, peut-être assez assez euh, caricatural, euh, mais on pourra clarifier dans la discussion. Alors, en économie standard, euh, ça a renouvelé des questions dans, le dogme l'économie, dans l'économie telle qu'on l'a fait, dans la pratique qu'on a pratiquée conventionnellement. et ce qui a appelé aussi ces nouveaux questionnements, c'est ce rapport-là de, de, les limites à la croissance, qui est fait par un groupe d'économistes sérieux, hein, puisqu'ils sont tous au MIT, et euh, qui, mettent en évidence avec, des modèles que euh, bah, la croissance euh, économique connaît des limites et que la source de ces limites-là, c'est la population et c'est essentiellement, ce sont essentiellement des limites de physique. Et donc, les économistes, bah, quand ils sont un peu attaqués dans leur dogme, ils savent se, réunir. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, organisé un symposium. Et puis ils ont publié leurs travaux dans un numéro spécial de la revue Economic Studies, euh, et euh, Economic Studies. Euh, c'est le review, Economic Review, voilà, American Economic euh, Review. avec des contributions de, trois prix Nobel, Solo, Stiglitz, Smith, donc qui sont pas encore prix Nobel à l'époque, mais qui vont le devenir. Et puis des stars de l'économie de l'environnement, comme Jeffrey Hill, Parsa Dasgupta, Claude Henry, etc. Et grosso modo, ce qui ressort de, ces, de, leur discussion, c'est que euh, euh, l'idée, c'est que pour euh, rendre l'économie soutenable, il faut réinvestir la rente de rareté dans du capital manufacturé. La rente de rareté, c'est simplement le fait qu'à mesure qu'on utilise du capital, de la nature, eh ben, on le rend de plus en plus rare, et en le rendant de plus en plus rare, on augmente artificiellement, artificiellement son prix, sa valeur, et donc on tire une rente du fait que ça devient rare, et ça devient de plus en plus rare. Et donc cette rente-là, pour que l'économie soit soutenable, il faut la réinvestir dans du capital manufacturé. Ce que ça veut dire, en fait, en gros, si on veut aller assez vite, c'est qu'on peut remplacer des fonctions écologiques par des fonctions qui seraient produites par l'homme, au moyen de technologie. Ce qu'on peut retenir aussi de, cette manière de voir euh, les la, question de soutenabilité en économie, c'est que euh, si, la, soutenabilité, c'est euh, maintenir euh, les capacités euh, des générations futures à satisfaire leurs besoins. Alors pour les économistes, ça traduit dans un langage un peu particulier qui est celui de la non-décroissance dans le temps du revenu par habitant. Voilà. C'est comme ça qu'ils mesurent la soutenabilité. Et puis une idée qui n'est pas non plus contenue dans ce, numéro, mais qui vaut le coup d'être mentionnée, et qui fait directement suite à la crise pétrolière, c'est que finalement le fait que les ressources deviennent de plus en plus rares et que le prix augmente, euh, de ces ressources-là, ça va créer les incitations aux agents économiques pour créer, pour euh, développer de nouvelles technologies de substitution, c'est l'idée de backstop technologie. Les raisonnements sont un peu spécieux, mais c'est des, idées qui, sont, qui, ont, une, belle, une belle postérité en économie. Donc grosso modo, l'idée que, moi je retiens de, ça, c'est que la posture qui est, qui là, c'est une posture d'optimisme technologique. En gros, pas grave si la nature, les fonctions euh, naturelles euh, sont perdues, à partir du moment où on arrive à les remplacer par des fonctions euh, qu'on arriverait à, piloter, ou à créer de toutes pièces. Alors il y a d'autres idées qui, émergent, notamment des conséquences de, cette prise de conscience de la crise écologique dans les années 60-70 c'est l'émergence d'une nouvelle discipline, l'écologie, et deux euh, de pensées qui sont, euh, qui sont reliées. Euh, c'est notamment la pensée systémique et la pensée thermodynamique, et ces idées-là vont diffuser, y compris en économie, avec notamment deux économistes qui, dès les années, milieu des années 60, appliquent les principes systémiques et thermodynamiques à, l'économie. Le premier, c'est Kenneth Boulding. Alors, je ne pouvais pas faire l'économie de, de, ce vaisseau spatial, parce que Précisément, le titre de, la contribution à page collectif qu'il écrit, c'est « The Economics of the Spaceship Earth », donc l'économie du vaisseau spatial Terre. Et il applique le principe de la thermodynamique, le premier principe, la loi de la conservation de l'énergie, euh, en disant que voilà, euh, si, la Terre est un vaisseau spatial, alors on est coincé avec les ressources qui sont contenues dans ce vaisseau spatial, l'énergie qui est dans ce vaisseau spatial, et on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas créer d'énergie, on ne peut pas créer de matière. Et donc l'économie est pareille, l'économie ne crée pas d'énergie, ne crée pas de matière, tout ce qu'elle fait c'est qu'elle réutilise de l'énergie et de la matière, elle la transforme. Le deuxième économiste c'est Georgescu Rogan, qui écrit un livre qui s'appelle The entropy law and the Economic Process, en 71. Et lui, bon, il n'a pas de vaisseau spatial, il a un sablier. C'est moins de l'amour, mais euh, lui, il applique le second principe de la thermodynamique, donc la loi de l'entropie, et il dit, ben voilà, si on est dans un système fermé, comme un sablier, alors l'énergie qui est utilisée dans ce système-là se dégrade toujours euh, à mesure qu'on l'utilise, euh, continuellement et irrémédiablement. Donc pour, le système économique, ça a des conséquences, c'est que eh ben, finalement, si on voit euh, les, processus économiques comme des processus thermodynamiques, alors c'est des processus qui utilisent de l'énergie pour produire du travail et qui libèrent une forme d'énergie anthropique et donc de moins en moins utilisable. Et donc finalement, les conséquences, c'est que euh, la pollution, l'énergie qui est libérée des systèmes qu'on a, utilisés, euh, la pollution apparaît comme une, utilisation inefficiente de l'énergie. On pourrait réutiliser cette énergie euh, pour, continuer à produire du travail. Et la, la, deuxième conséquence importante, c'est que cette manière de voir les processus économiques met l'accent fondamentalement sur les problèmes d'irréversibilité on n'est plus dans, une pensée où finalement c'est pas grave si la nature se dégrade à partir du moment où on peut compenser. Là, si l'énergie est dégradée, elle est dégradée. On ne peut pas euh, faire, grand-chose d'autre. Alors la chance qu'on a quand même, c'est qu'on n'est pas complètement dans un sablier, on, est, a un système euh, qui est ouvert, avec des apports énergétiques euh, quotidiens, sous la forme d'énergie solaire. néanmoins, on peut voir les, les processus économiques, les systèmes économiques comme les systèmes fermés. C'est ce que dit Georges Combraillon. Hein. Alors là, on ne voit pas très très bien en rose. Mais c'est la, la, la, grande idée qu'on peut retenir de ces deux penseurs-là, qui se rejoignent sur, cette question-là. elle est parfaitement euh, illustrée par une citation de Kenneth Boulding. C'est toute personne qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. <laughs> il a l'air d'être un peu, un peu fou, mais c'était quelqu'un d'assez sérieux qui était président de l'association américaine d'économistes, donc l'idée, euh, pour ces deux, précurseurs de l'économie écologique, c'est que ah voilà, ça rejoint les travaux du Club de Rome, de, la limite à la croissance, c'est que croissance infinie, croissance économique infinie est impossible, et qu'au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Ces deux penseurs-là, d'autres aussi, hein, euh, notamment en écologie, mais là je développe surtout la partie économie-économie, euh, euh, ont une postérité à travers l'économie écologique, notamment Herman Daly, qui était un ancien, un ancien étudiant de Georges Euh, Robert Costanza, lui, c'est plutôt le côté écologie, c'était un ancien doctorant de Eugène, je crois. Eugène, Eugène. Euh, et donc voilà, euh, tous ces gens-là, euh, qui sont les héritiers plus ou moins spirituels de, ces, pensées-là, ces pensées systémiques, thermodynamiques, et eh bien, au bout d'un moment, se rencontrent, Alors, euh, ce n'est pas des événements isolés, ce n'est pas, inné, ce hein, ça pas, une génération spontanée. c'est Anne-Marie Johnson, qui est écologue des océans, euh, qui organise un colloque euh, en Suède et puis qui, invite euh, tous ces gens-là, d'autres aussi. et puis deux ans après, John Martinez allier qui est un économiste à Barcelone, organise un colloque à Barcelone. et puis tout ça se solidifie un peu. alors ce, patchwork il est un peu composite parce qu'on retrouve ici un, économiste formé à la thermodynamique, un écologue plutôt aux approches énergétiques, système complexe, système d'énergie, etc. Donc une écologue des fonds marins, euh, un socio-économiste, historien, sociologue, qui est euh, assez critique, issu du, marxisme. Euh, et puis David Pierce, qui est un des chefs de file de ce qu'on appelait l'école de Londres, qui, travaille dans la London School of Economics, et qui est en gros un économiste relativement standard, mais quand même assez critique, notamment vis-à-vis -vis de la manière dont les économistes standards pensent euh, les questions de ressources et d'environnement. Bon, mais il y a bien d'autres gens qui sont présents dans, ces, colloques. Il y a des sociologues, des philosophes, des philosophes des sciences notamment. Il y a des chimistes, des physiciens, des mathématiciens, des géographes. Et donc finalement, euh, l'économie écologique, on appelle ça économie écologique parce que euh, les gens qui ont pensé le label ont bien compris que c'était ça qui était, qui, qui était vendeur et qui avait un impact. Mais finalement, c'est un patchwork de, sciences vraiment très, de scientifiques euh, au background très différent, euh, et qui vont s'organiser. Euh, alors, je passe les détails institutionnels, mais autour de plusieurs idées, notamment la première, c'est que ni les, paradigmes économiques ni les paradigmes écologiques existants sont suffisants pour comprendre et résoudre les crises environnementales. Euh, l'idée qui les, qui les lie tous, c'est une posture critique. On ne se sent pas bien dans nos disciplines. En écologie, on n'a pas les réponses. En économie, on n'a pas les réponses. Peut-être dans trois ans deux, on arrivera à trouver quelque chose. Et euh, quand même, une des cibles à abattre, c'est quand même l'économie, qui, je le dis, hein, si on choisit d'appeler ça l'économie écologique, c'est parce que l'économie a un poids, y compris politique. Et donc la cible à abattre, euh, au départ, c'est euh, l'économie standard, donc l'économie telle qu'on la pratique euh, avant, telle qu'on la pratiquait avant, on continue de la pratiquer d'ailleurs pareil, hein, mais pour l'économie standard, l'idée qui est sous-jacente, c'est que les marchés sont des mécanismes efficaces pour allouer les ressources. C'est-à-dire que le mécanisme de prix, permet, la transparence permet euh, d'aboutir à une, euh, une, allocation efficace des ressources. Euh, ce que va dire Herman Daly, alors non plus c'est pas un sablier, c'est pas un, vaisseau spatial, c'est un bateau, son, sa métaphore, il va introduire la question des capacités de charge et il va dire voilà, ce que nous dit l'économie standard, c'est l'allocation optimale des ressources. En gros, ça aboutit à une chose, ça aboutit à répartir sur un cargo, sur un bateau, la cargaison pour que euh, le bateau ne coule pas. si on met toute la cargaison à l'avant, le bateau va couler vers l'avant. Si on met toute la cargaison à l'arrière, le bateau va couler par l'arrière. Donc l'économie, le mécanisme de marché nous dit comment répartir la charge pour que le bateau ne coule pas. Mais sur le bateau, il y a quelque chose qui est ici, c'est qu'il y a une ligne, c'est la ligne de flottaison, c'est-à-dire que si on met trop de charge sur le bateau, même si on la répartit de manière optimale, au bout d'un moment, il va quand même couler. Il va couler. Alors, euh, Mandali, il va couler de manière optimale, mais il va couler quand même. Donc il ne faut pas seulement tenir compte de la manière dont on répartit la charge, il faut aussi tenir compte de la capacité de charge. Il faut donc tenir compte des limites biophysiques euh, dans lesquelles euh, se déroulent les transactions économiques. Et ça, ça va l'amener à à mettre en avant la question d'échelle de soutenabilité en disant, ben voilà, les économistes parlent d'échelle euh, de production, euh, il n'y a pas que l'échelle de production, il y a aussi la taille que prend, la place que prend l'économie euh, dans nos vies et le poids que l'économie pèse sur, sur les écosystèmes. Ce qui va être attaqué aussi dès le début dans l'économie standard, c'est l'optimisme technologique euh, dont font preuve euh, les économistes standards. Et là, le raisonnement n'est pas grand-chose de scientifique, mais l'idée, c'est de dire qu'il y a deux stratégies politiques. Soit on est optimiste, soit on est pessimiste par rapport à la technologie. Si on est optimiste, on pense que le développement technologique va résoudre la crise écologique et que finalement, bah, peu importe si les fonctions écologiques disparaissent, tant qu'on les remplace par du capital le pessimisme technologique dit bah non, c'est plus compliqué que ça. Peut-être qu'il ne faut pas miser sur la technologie et peut-être qu'il faut s'adapter, changer nos modes d'organisation, changer nos habitudes de consommation, etc. Alors, bah, il y a deux solutions possibles. Soit on est optimiste et on a raison, soit on est pessimiste et on a raison. Soit la technologie va effectivement nous sauver, soit elle ne va pas nous sauver. Alors ce qu'on peut faire, c'est essayer de voir ce qu'on gagne et ce qu'on perd dans chacune des situations. Alors si euh, on est optimiste et que la technologie nous, sauve, les gains ils sont élevés. Parce que finalement, on sera sauvé, on a investi dans du capital, on aura de la rentabilité en plus et on aura tout gagné. Mais si elle ne nous sauve pas, eh ben on aura tout misé sur la technologie et on aura tout perdu. Parce que non seulement on n'aura pas les gains euh, économiques d'avoir euh, développé des activités en technologie, etc., mais en plus, on ne sera même pas là, on aura disparu. Par contre, si on est pessimiste, eh ben, si la technologie nous sauve, eh ben, les gains seront modérés parce qu'on euh, n'aura pas tout misé sur la technologie, on se sera adapté, on n'aura pas misé autant que ce qu'on aurait pu sur la technologie, donc les retours sur investissement de la technologie ne sont pas si élevés, mais finalement, on sera quand même sauvé, c'est modéré. Si la technologie ne nous sauve pas, les gains sont tolérables. Parce que n'aura pas tout misé sur la technologie, mais finalement, ce qu'on a, le peu qu'on aura fait, la technologie ne sauvera pas, mais le peu qu'on aura fait sera déjà un pas. Et peut-être que ça nous sauvera. Donc si on est très joueur, eh ben, il faut être optimiste. Parce qu'on peut espérer que la technologie va, nous sauver et on aura tout gagné. Mais si on est prudent, ce qu'on peut faire, c'est comparer ce qui se passe dans les deux situations dans le pire des cas. Dans le pire des cas, eh ben, soit on a un désastre, soit on a des gains qui sont juste modérés. Et si on est prudent, eh ben, on prend le moins pire des deux. D'accord Donc, on est pessimiste. Suivez le raisonnement donc, les économistes écologiques ont plutôt tendance à être pessimistes par prudence vis-à-vis de la technologie. Pas en disant « la technologie, c'est mal », mais en disant « la technologie ne fera pas tout ». Voilà donc les, deux grandes idées, bon, encore je pense à, à grand trait, mais les deux grandes idées qui dominent euh, au début de l'économie écologique. Quand ce petit courant se structure, et se structure autour de, deux institutions, qui est euh, d'abord la création d'une société internationale, euh, International Society for Ecological Economics, et puis autour d'un journal en 89. Et donc l'éditeur en chef, c'est Robert Costanza au départ, et puis il y a trois éditeurs associés qui sont Herman, euh, qui sont, Herman Daly, Anne-Marie Johnson et David Pitts. Alors évidemment, Bon, l'idée au départ, c'est de faire une transdiscipline, c'est-à-dire de dépasser tous toutes les disciplines qui composent ce melting un peu, un peu composite, euh, pour en faire une transdiscipline, une discipline à part entière. évidemment, le problème qu'on va avoir, c'est que finalement, tous ces sous-courants, ils continuent d'exister à l'intérieur euh, de l'économie écologique, et que puisqu'on a des institutions en commun, puisqu'on a des ressources en commun, puisqu'on a des positions un peu différentes, il va y avoir des rapports de domination, des rapports de pouvoir qui vont se jouer à l'intérieur. Alors je ne vais pas rentrer dans le, détail là, mais grosso modo ce qu'on peut dire, là encore en trace vraiment à grand trait, c'est qu'on a plusieurs tendances qui coexistent. On a une tendance écologique, écologique, écologiste, avec euh, des courants comme la résilience, donc qui s'est émancipée. Mais Karl euh, Volke, c'était un ancien doctorant de Robert Costanza, par exemple. Euh, les approches par service écosystémique, par le métabolisme social. On a euh, une tendance plutôt macroéconomique, avec toutes les approches en termes d'état stationnaire. Qu'est-ce qu'il faudrait, Qu'est-ce qu'il faudrait euh, pour avoir une économie qui fonctionne à l'intérieur des limites biophysiques, produire un état sans croissance, une économie sans croissance. Une tendance socio-économique et une tendance euh, un penchant euh, néo-standard, crypto-standard, ou euh, en tout cas économique, un peu plus, dur. Alors ces courants, euh, ces tendances, on peut les distinguer en fonction d'un critère, bon, il y en aura plein d'autres, hein, mais qui est celui de, l'évaluation des biens environnementaux. Et notamment, est-ce qu'on doit utiliser l'évaluation monétaire pour évaluer la valeur de l'environnement alors c'est une question que les économistes se posent, mais peut-être qu'on est les seuls à, se la poser en fait. ce qu'on peut dire, c'est que euh, les écologistes ont plutôt tendance à vouloir évaluer monétairement les biens environnementaux en pensant que c'est utile politiquement. pensant que si on veut communiquer avec euh, les politiques pour faire prendre conscience aux politiques de l'importance de la nature, eh ben, attribuer une valeur monétaire à ces, à ces biens-là, pas un prix, une valeur monétaire, c'est une manière d'attirer l'attention des décideurs publics. C'est une métrique qu'ils comprennent, pour le dire euh, comme ça. Euh, les macroéconomistes euh, voient plutôt l'évaluation monétaire comme une nécessité analytique. C'est-à-dire que pour intégrer l'environnement dans leur modèle, ils ont besoin d'évaluer monétairement l'environnement, mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont communiquer, c'est parce que ça leur sert dans leur modèle. C'est la même chose pour l'économie standard, euh, qui euh, a besoin de, ces, euh, cette évaluation monétaire pour pouvoir faire tourner les modèles. La différence entre les deux, c'est que les macroéconomistes ont plutôt tendance, encore c'est vraiment la grand trait, hein, à, penser que, en plus de l'évaluation monétaire, l'économie de marché et le capitalisme plutôt un frein, plutôt quelque chose qui, ne contribue pas aux objectifs de soutenabilité, et que, les, en euh, tout état de cause, euh, à l'intérieur de ce système-là, les possibilités de croissance restent limitées. Pour l'économie standard, bah, la position est, un peu plus douce. Euh, l'idée, L'idée, n'est pas de dire que le capitalisme va favoriser la la prise en compte des objectifs écologiques, mais c'est de dire qu'il y a des possibilités de croissance, notamment de croissance verte à l'intérieur du capitalisme. Alors il y a une, euh, boîte que je n'ai pas encore ouverte, c'est la socio-économie que je vais faire maintenant, qui a une posture qui est euh, radicalement différente par rapport à, l'évaluation monétaire. Je pense que l'évaluation monétaire est potentiellement dangereuse à deux points de vue. D'abord sur le point de vue analytique, parce que la, la monnaie chez les économistes, c'est un équivalent commun. La monnaie, c'est ce qui permet de se passer euh, qui permet de surmonter euh, un problème qu'on retrouve dans les échanges aurait, si on n'avait pas euh, de monnaie, qui est le problème de la double coïncidence des besoins. Pour échanger, il faut que tu aies ce dont j'ai besoin et que j'ai ce dont tu as besoin. La monnaie permet de supprimer ce problème. Simplement, il suffit que le bien que tu as soit converti en monnaie, et puis tu le convertis en monnaie, tu as une somme de monnaie que tu peux échanger contre ce dont tu as besoin et ce que les autres possèdent. Donc c'est un équivalent commun, mais du coup, ça introduit des possibilités de substitution et des possibilités de compensation. Et donc ça introduit une, ça, débouche sur une conception faible euh, de la soutenabilité. L'idée qu'on puisse compenser bah, des dommages environnementaux par, euh, de la, par du financement, par de la monnaie. Le deuxième, euh, la deuxième critique analytique que, font les socio-économistes euh, à l'utilisation de métriques monétaires, c'est euh, le réductionnisme, trop important à leurs yeux. Euh, évaluer les biens environnementaux en termes monétaires, c'est finalement les réduire à des motifs utilitaristes. Quand on a des biens qui sont hors marché et qui n'ont pas de valeur monétaire, simplement par le fait qu'ils sont appropriés et donc ils sont échangés, comme ils sont échangés, ils ont un prix, comme on n'a pas ces biens, hein. toujours ces biens-là pour la biodiversité par exemple, alors on peut évaluer les techniques d'évaluation monétaire qu'ont que, les économistes, permettent euh, euh, déjà moyennement, mais en tout cas on sait faire, d'évaluer seulement les motifs utilitaires. C'est-à-dire, si on avait l'utilité d'utiliser un requin, par exemple, quelle serait la valeur du requin Quelle la valeur du requin les réponses qu'on peut apporter, c'est <coughs> la valeur du requin, le, requin a une valeur parce qu'on en mange, le requin a une valeur euh, parce qu'on trouve ça beau, mais la valeur du requin pour lui-même, on ne peut pas. Donc finalement, c'est assez réductionniste de, euh, réduire cette valeur-là simplement au, motif euh, utilitaire. Et la dernière critique, c'est que finalement, on a une, une évaluation qui est très anthropocentrée finalement, la valeur, ici, dans ce cas-là, n'a de, sens que par rapport à ce que l'homme juge. Mais la valeur du requin comme grand prédateur des océans, euh, la fonction écologique que remplit le requin en étant grand prédateur des océans, ça, euh, elle n'est pas, évaluable monétairement. La deuxième série de critiques, c'est au niveau politique. Euh, la monnaie, en économie, on a plutôt tendance à penser qu'elle est neutre, et euh, ce que pensent les socio-économiques, là encore vraiment à grand c'est que la monnaie en fait traduit un langage d'évaluation et que évaluer les choses en termes monétaires, c'est déjà imprimer quelque chose à cette évaluation et que ça, diminue sa neutralité. Notamment, évaluer les, choses en termes monétaires, ça change la nature des rapports sociaux, des rapports à la nature. Par exemple, euh, un exemple que prend Claes Spach, qui est un ancien président de la Société européenne économique écologique, c'est que si j'invite une, jeune femme euh, à, manger, si je lui paye son repas, si je l'invite au cinéma, etc., ce que je peux espérer obtenir d'elle après n'est pas la même chose que si je lui donnais directement l'argent pour aller dans ma chambre après. Le rapport n'est pas le même. Voilà. Donc le rapport à la monnaie, le rapport, les rapports sociaux médiatisés par la monnaie ne sont pas les mêmes que les rapports sociaux qui sont médiatisés par autre chose que la monnaie. Euh, le rapport à la monnaie, notamment, brise euh, euh, le collectif. Par exemple, quand on rémunère des gens pour des pratiques vertueuses en termes environnementaux, alors qu'avant, on ne les rémunérait pas et qu'ils avaient une action collective pour préserver les biens communs, par exemple, on sait qu'ils ont tendance à ne plus réagir par rapport aux autres, par rapport à ce que les autres font, mais par rapport au signal euh, monétaire qu'on leur envoie et à réagir, par rapport au montant de, la subvention qu'on leur donne, etc. Et euh, ça a des, effets incitatifs pervers. Par exemple, dans le cas où on donne une, rémunération euh, monétaire à quelqu'un pour récompenser d'avoir bien fait les choses, alors qu'avant il faisait bien les choses sans monnaie, si on leur retire la, subvention, et eh ben, ils arrêtent de mettre en place les pratiques virtuelles. Bon, il y aurait plein d'autres critiques à, développer, mais je ne vais pas le faire. Euh, alors là, donc, du coup, on a des postures qui sont très critiques, mais que proposent les socio-économiques, les socio-économistes, euh, les socio-économistes, et en particulier les socio-économistes écologiques, c'est plutôt d'étudier les organisations, les habitudes, les besoins. La notion de besoin est fondamentale. En économie, on commence à penser que les besoins sont des désirs, et donc par nature insatiables, et donc illimités. Au contraire, euh, on aurait tout à gagner à penser que les besoins sont, sont satiables, sont limites, même il y a une hiérarchie des besoins, en tout cas des ensembles hiérarchisés de besoins. Et l'idée, c'est aussi de remettre l'économie à sa place, c'est-à-dire de ne pas considérer l'économie comme une fin en soi, la croissance comme une fin en soi, mais la considérer pour ce qu'elle permet, c'est-à-dire contribuer à nos modes de vie, et justement à la satisfaction de nos besoins. Et juste pour conclure, euh, finalement, euh, ce vers quoi cette posture pousse, c'est vers euh, la mise en œuvre d'une économie qui serait politique et morale. Pas au sens où l'économie ou la science aurait vocation à dire que telle option politique est bien, ou telle orientation morale est bien, mais plutôt à reconnaître la capacité des gens, des individus, à discriminer des postures, à discriminer des choix en fonction de postures morales, en fonction de, d'éthique. Ce que l'économie a tendance à faire, l'économie euh, standard a tendance à faire, c'est de dire on va se concentrer sur la monnaie, sur la croissance, la croissance mesurée en valeur. Comme ça, les, gens auront, on sait que les gens auront euh, plus, de plus en plus de moyens de satisfaire leurs besoins et de plus en plus de moyens de contribuer à leur bien-être. Or, on sait que cette équation entre euh, revenus et bien-être, elle est fausse. il y a, là encore, je développer, mais il y a plein de, plein de mécanismes qui font que c'est faux. Donc voilà, l'idée ce serait d'adopter cette posture qui difficile à défendre parce que justement l'équation bien-être égale, euh, richesse égale bien-être, elle est au fondement de la neutralité axiologique de la science économique qui consiste à, pour les économistes à dire ben non, nous on s'intéresse à la question des moyens. Nous, on veut plus de croissance, comme ça les gens ont plus de moyens. Après, ce qu'ils font avec leur revenu, ça leur regarde. La manière dont ils utilisent leur revenu pour contribuer à leur bien-être, ça c'est leur problème. Voilà, ben je vous remercie. Merci.